अब सोशल मीडिया में बात करते करते मुझे ये बात समझ में आ गई है कि कौन क्या और कितनी बात सुनना चाहता है तो जो पाँच लाख लोग ये वीडियो देखना शुरू करेंगे उनकी इस विषय में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है पर जो अंत तक लाख डेढ़ लाख लोग जुड़े रहेंगे ये वो हैं जो दिल से हमारे काम के साथ जुड़े हुए हैं तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो मैं शुरू में बता दूंगा पर जो घर की बात है वो मैं अंत होते होते बताऊंगा पिछली बार ज्वाली से जिस पपी के बारे में हमने आपको बताया था जिसको चलने में दिक्कत हो रही थी उसका नाम हिमांशु जी के कहने पे हमने खजूर रखा है जिस बैल को हमने पालमपुर से रेस्क्यू किया था उसका नाम हमने तनिषा जी के सुझाव पे आज़ाद रखा है अब उसको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी पर इम्पैक्डॉन पाउडर देने के बाद अब वो बेहतर है लिलीपुट का डी के इंजेक्शन का कोर्स पूरा होने के बावजूद उसका रिकेट्स ज्यों का त्यों था तो अब हमने उसकी हर दूसरे दिन स्प्लिंटिंग करनी शुरू करी है ताकि थोड़े थोड़े प्रेशर के साथ शायद उसकी टांगें सीधी हो जाएं। ओडर से जो बिल्ली आई थी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और हमें लग नहीं रहा था कि उसके बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हमने उसका नाम मोना रखा है वो पहले से अब बहुत बेहतर है इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पीपल फार्म ने मुझे सबसे बड़ी बात सिखाई वो ये कि परिस्थितियाँ चाहे बुरी हों या अच्छी वो बदल ही जाती हैं अब ऐसा नहीं है कि मुझे पहले पता नहीं था पर पता होने के बावजूद मैं ज़िंदगी जी ऐसे रहा था कि मेरी परिस्थितियाँ कभी बदलेंगी नहीं और अब प्रकृति के बीच रह के इन जानवरों के साथ रह के ये बात मेरे जहन में अच्छे से बैठ गई है कि परिस्थितियाँ बदलेंगी और इस बदलाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि देखिए एक इंसान ही है जो इस बात को समझ के अपने आप को तैयार कर सकता है जानवरों को तो बेचारों को एक झटका सा लग जाता है जब उनकी परिस्थितियां बदलती हैं जैसे प्रेरी में कल्पना जी को एक कुत्ता दिखा अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इसके पूरे शरीर में खुजली हो रखी थी उन्होंने इसको पंकज जी की दुकान में बंद कर दिया और हमें वहां बुलाया बाद में उनको पता लगा कि ये किसी का पालतू कुत्ता है जिन्होंने उसका ध्यान रखना बंद कर दिया है तो इस कुत्ते के लिए आप कोई अच्छा सा नाम सुझाइएगा फिर मनोहर लाल जी बिलासपुर से अपने बैल को यहाँ पे लेके आए जिसको बहुत बड़ा ट्यूमर है अब इस ट्यूमर को हम सर्जरी करके हटा नहीं सकते क्योंकि एक मेजर आर्टरी के पास है तो इस बैल के बचने के कोई चांसेस नहीं है तो वैसे तो हम पालतू जानवरों को लेते नहीं पर हमें सिर्फ इसकी मौत आसान करनी है और हम इसको पेन किलर्स पे रख रहे हैं सच बताऊं तो ये पूरा हफ्ता ही ऐसे गुजरा प्रदीप मुकेश राकेश और रामफूल जी दीनानगर पंजाब से यहाँ पे एक बछड़े को लेके आए इस बछड़े के पैरों पे से एक गाड़ी इस तरह गुजर गई थी कि अब उनको काटने के अलावा कोई इलाज नहीं है पर अगर इस बछड़े के हम दोनों पैर काट देते हैं तो इसका होगा क्या तो इसको अभी हमने सिर्फ पेन किलर्स पे ही रखा हुआ है और इसकी भी हालत कोई खासी अच्छी है नहीं शनम जी सिद्धपुर घर से यहाँ पे एक अबैंडेंट बछड़े को लाए जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी शायद उसको गली में कुछ कुत्तों ने काट लिया था वो बछड़ा काफी दिन से बैठा हुआ था और वो खाना भी नहीं खा रहा ये भी एक ऐसा ही केस है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसको हमने फ्लूड्स पे रखा तो हुआ है पर इसके भी कोई चांसेस अच्छे है नहीं एक बदलाव जो हर किसी की जिंदगी में आता ही आता है ना वो है मरना फिर भी बड़ी अजीब सी बात है कि सारा दिन हम टीवी पे अखबार में मौत के बारे में सुनते तो हैं पर अपनी ज़िंदगी हम ऐसे जीते हैं कि ना तो हम मरेंगे और ना ही हमारे आसपास कोई कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाय आई थी जिसका एक पैर पूरी तरह टूटा हुआ था हमने उसका नाम एलियन रखा था तो उसका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ और वो फैलता चला गया तो उसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा रिस्की थी पर हमारे पास सर्जरी करने के अलावा कोई उपाय था भी नहीं पर एनेस्थीसिया के दौरान ही उसने अपना दम तोड़ दिया डार्क चॉकलेट का डायरिया भी एक महीने से ऊपर चला हमने उसका ब्लड टेस्ट भी किया उसका स्टूल टेस्ट भी किया और उसकी सारी दवाइयाँ भी बराबर चली पर फिर भी हम उसको बचा नहीं पाए अब मेरा मानना यह है कि ये जीवन पृथ्वी से पहले भी रहता है और बाद में भी तो मृत्यु का मुझे इतना दुख नहीं होता जो चीज़ मुझे परेशान करती है वो है सफरिंग और उससे भी ज़्यादा जब मुझे पता है कि उस सफरिंग को कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए पर या तो हमारे देश का कानून उसकी आज्ञा नहीं देता या लोगों की भावना एक बैल ट्रक से टकरा के सड़क पे पड़ा हुआ है उसका जबड़ा टूट गया उसका कूला टूट गया है अब वो दस दिन तड़प तड़प के मरेगा हम उसको एक पेनलेस मौत नहीं दे सकते क्योंकि लोगों की भावनाएं बीच में आती हैं अगर कोई कुत्ता इतना एग्रेसिव हो जाता है कि सब कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सकता तो अमेरिका की तरह आप उसको यूथनाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे देश का कानून इसकी आज्ञा नहीं देता मुझे एक बात बताइए अगर उस कुत्ते को वापस सड़क पर छोड़ देते हैं तो ना सिर्फ वो लोगों के लिए खतरा पैदा करता है वो अपने लिए और और कुत्तों के लिए भी खतरा पैदा करेगा क्योंकि जब लोग अपने हाथ में चीज़ें ले लेंगे तो ना सिर्फ वो उसे बल्कि जो उनके हाथ में आएगा उसे बेदर्दी से मार देंगे तो हाँ हमारे में पशुओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए पर जो हम फैसले ले वो सिर्फ संवेदनशीलता से नहीं भावनाओं के साथ नहीं समझ के साथ भी हमें लेने चाहिए मुझे पता है जो मैं कह रहा हूँ कोई पॉपुलर ओपिनियन नहीं है पर देखिए मैं यहाँ पॉपुलैरिटी के लिए नहीं हूँ ज़मीनी सच्चाई बताने के लिए हूँ